e impidamos os intentos de privatización do mismo. As pensións públicas son un dereito, non un negocio privado. Os colectivos de pensionistas levamos anos denunciando esta situación. Pensamos que as leis, o mesmo que se aproban, poden ser derogar e reformar que, a, que o goberno tenga maioría suficiente para legislar en beneficio de todos e todas as ciudadanas demandamos a todos os membros do Congreso dos Deputados que dean os pasos legislativos precisos para garantir que en 2022 e anos sucesivos o poder adquisitivo das pensións, das pensións se revalorarice en función do IPC real, tal como se vinha facendo antes da reforma do 2011 así como compensar a perda do 3% de poder adquisitivo das, das pensións do ano 21. Garantir que non haxa pensións por debaixo do umbral da pobreza, eliminando a fenda de xénero en salarios e pensións e incrementando a pensión mínima ata equipararse ao salario mínimo interprofesional. E que este se sitúe no 60% do salario medio como recomenda a Carta Social Europea Queremos garantir pensións públicas dignas, xustas e suficientes e o carácter público do sistema de pensións, derrogando os recortes das reformas 2011, 13 e 21 e resultando a privatización total ou parcial do mesmo, baixo calqueira fórmula. Finalizo agradecendo a vosa presencia e verémonos na próxima concentración. De todas maneras, hay hemos